трем подписчикам и гостям. Я Джетли, и сегодня я <laughs> в очередной раз иду к врачу. Я думаю, вам этих блогов после врача, до врача вообще просто, просто, ну, наплевать. Но я сейчас расскажу, какие таблетки мне выписали пока что, потому что у меня все равно тремор. <laughs> Слышно даже, наверное. Вот, и мне должны добавить еще каких-то таблеток. Так, тут, короче, <laughs> короче, ни хрена не видно. Я сейчас подниму. В принципе, вкус галоперидола не кажется уже таким резким, как вкус этого <laughs> лекситина. Зачем я это записываю сейчас? <laughs> Я теряю память. Это недолеченная ретроградная амнезия, она съедает, съедает меня активно работаю, весь мой мозг. <laughs> Вот. А почему я не плачу? Потому что, блин, я знала об этом диагнозе ну, давно. Мне его просто в этом году второй, второй раз поставили, после того, как я прекратила лечение. Ну и... М? Я ж блохер. Я... Мне немножко сейчас потряхивает, потому что я проснулась в 9. Кстати, вот после этих лекарств я идеально ложишься в 9 и просыпаешься идеально в 8. Тебе вообще ничего не, ну, ну, как сказать, не, не, не страшно. А, чувствуешь себя бодрым. Вот, а реально все ништяк. Вот. И вот с того момента, как я подняла лекарство, это было, по-моему, 9. А сейчас у нас 10.52. Вот. Мне надо немножко подождать, пока у меня <laughs> скажем, мой фон настроения придет в норму, потому что 20 минут назад я тут валя... валялась и, и смеялась, и плакала, и все. И все бы ничего, но... Хм. Ну и в общем, я сейчас пойду к врачу. И посмотрим, что он мне выпишет, скорректирует или хм, назначит. Вроде как, вроде как она говорила, что у нас продвижение в лечении болезни есть. И если мы загоним ее в ремиссию, то это будет очень хорошо, потому что временисти, типа, мы сможем ее удерживать какое-то время. И может какое-то время я не буду пить столько таблеток. Обратите внимание на то, что у меня нет ушей. Нет ушей, господи. Это звучало так, как будто мои уши обрезали. Но у меня есть еще одна новость от врача, что ли. Ну, ну да, от врача так как сейчас время принимать таблетки, потому что у меня начинается тремор. <laughs> Я их не, при... не принимаю до тремора, думаю, вдруг пройдет. Короче, посмотрим, какой у нас тут рецептик. У меня заменили не... некоторые колесики. Сначала красные, красные такие трубочки на ванильного цвета колеса. <laughs> Это очень странно звучит, но я вам покажу. Так, флокситин две капсулы, так. Окей. У меня вот такая штука, да? Вот такая. Очень удобная. Тут тоже открывается. Если много лекарств вам не надо пить, то в аптеке она продается. Вот, то есть сейчас. А, подожди. <laughs> Не все трясется сейчас. Вообще ужас. Сейчас я пока их положу на компьютер. И ну, я просто люблю все сразу таблетки глотать. <laughs> Так, корректор на ночь только. безак одну вторую. безак это вот тут вот у меня. Если кто-то думает, что, блядь, это позерство, болеть шизофренией, то хуй вам. <laughs> Простите за мой французский. Потому что это нифига не круто. Вы видите, что сейчас со мной происходит. Так, безак. Корректор. Ага. Циклодол. Это корректор. Ой, сколько тут разных таблеток-то? Одну таблетку надо. Вот. Теперь а, или как она там называется. Короче, они могут быть разные, могут быть вот такими. Сейчас покажу. А, не знаю, видно, нет? Вот такими розовенькими могут быть э, ванильного цвета. Вот. Я не знаю, от чего меня больше убивало три дня подряд. Такие глюки я видела. Но я надеюсь, что от этого я не буду видеть глюков. Так, это что у нас? Это велосфера. Одну вторую. Ее надо сломать. Как сломали когда-то меня. Ну, во всяком случае, можно попытаться разрезать таблетки ножницами. Но у меня их нет, ладно. самое интересное. Так, взяла сферу, да. Фензипам. Ну, это на ночь. А пантагам... Подожди, пантагам тут, тут должен быть. Пантагам. А его нет. А есть синие таблетки. И это называется циклодол. Ксия мужфил. Его тоже надо вечером принимать. Вот, теперь я вам покажу поближе, с чем я имею дело. Наверное, сначала выпью таблетки, потому что у меня тремор. Я боюсь <laughs> что-нибудь вернуть. Ну вот, собственно говоря, вот такие вот таблеточки я пью утром. <laughs> Так что в моей аптечке? Все. Теперь в течение получаса у меня уберется тремор. Если не уберется, мне сказали, можно съесть целую безака. Я так и сделаю. <clears throat> Потому что руки все равно немножко трясутся, но не так, что прям очень. <laughs> Как это было по утрам. Вот такая штучка, да? Тут был пантагам, но пантагам мне не подошел, потому что ну, у меня начинались галлюцинации, они длились три дня. И все эти три дня было ой, жутко страшно на улицу выходить. И вообще очень много всего. Это безак. Безак вам назначат по-любому, если у вас есть тремор. А, это, я не помню, она называла их дополняющими таблетками или как-то еще, короче, ну, циклодол. Вот цикладола у меня полно, как вы видите. И зелос, зелоксера, или кседа, ну, неважно, в общем, она бывает еще желтенькой такой. Ну вот у меня <laughs> на фотке в инстаграме есть. Вот, и вот тут, я не помню, как называется лекарство, но она есть. Это великие синенькие таблеточки от которых в, в начале дня, а в продолжении дня, в продолжении повседневности у меня более-менее убираются некоторые <laughs> моменты. И да, если выслушивать всех комментаторов, которые говорят, что я пизжу, я больна типа модной болезнью, ребята, обломитесь. У меня из-за этого академ отпуск, второй. Потому что мне не могут настроить психику нужными препар... препаратами. Каждые три дня я езжу к врачу, <laughs> и она мне выписывает что-нибудь новенькое или что-то убирает. Я уже перестала к этому относиться как э, к чему-то плохому. Люди с шизофренией живут. Это, это же не рак какой-нибудь которые вообще уже нельзя вылечить, ты на последних моментах. <laughs> И ты последние моменты человека видишь. С этой как бы, болезнью, в принципе, легко жить, но закрываются некоторые вакансии для вас. И вот как-то нехорошо получается, да? Можно сходить к частнику, он не будет заводить вам справку. Следовательно, если вы будете устраиваться на работу, вам не нужна будет эта справка. То есть вы типа на таблетках, но типа здоровы. Я надеюсь, настанет этот день, когда мы наконец подберем и дозу таблеток, и какие таблетки мне надо пить. Потому что <laughs> не очень я люблю таблетки, которые сопровождают галлюцинации, когда ты с человеком по скайпу разговариваешь. Это было, на самом деле, уже ужасно. Очень, очень ужасно. <laughs> Итак, я вам, наверное, уже за это время успела надоесть. Поэтому, если вам понравилось это видео, ставим лайк, обязательно нажимаем на колокольчик и пишем комментарий. Даже если вам не понравилось это видео, пишите комментарий, пишите, пишите, что я ничем не болею. Это так греет мою душу. Вот. И, <coughs> и всем удачи, всем пока.